لماذا اللعن الفرد الذي لا مناعة له تجاه الانحراف والطغيان ومن يمثل الانحراف والطغيان هذا عرضة للخطر لخطر التأثر انتو تعيشون في محلة اكو في المحلة طفل منحرف من الناحية الأخلاقية قولوا لا من باب التعايش السلمي لا تقولون كلمة لابنكم لا تتكلمون ضد هذا الطفل النتيجة شنو؟ النتيجة هذا الطفل ابنكم فاقد مناعته تجاه ذلك الطفل المنحرف يروح يعاشره وما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يؤثر في ولدكم ألا يجب أن تقولوا كلمة أن هذا الطفل خطر وظيفتكم يجب أن تكون هنالك مناعة نفسية ضد الظلم والانحراف والطغيان ومن يمثل الظلم والانحراف والطغيان انت عندما تلعن الشيطان تحدث عندك حاله مناعه ضد الشيطان تواظب ان لا يغرك الشيطان ان لا يؤثر فيك الشيطان بعدين واحد عندما يلعن الظالمين تكون هنالك فاصله نفسيه بينه وبين الظالمين موقف نفسي تجاه الظلم ما يمكن في يوم من الأيام هذا يتحول إلى ظالم وإذا ظلم فيظلم في حدود لا أنه ظلم بلا حدود فإذا اللعن لعن الظالمين يخلق هذه المناعة يعني جزء عوامل خلق المناعة النفسية فإذا اللعن لا يمثل مشكلة واحد يلعن أعداء الله سبحانه وتعالى واولياء الشيطان